Att, eh, att det skulle... Man skulle förbjuda death metal. <laughs> Nej, men det är just idag här i provins Irak i Finland att det är, det är rätt tungt att sitta backstage och lyssna på folk som skriker. <laughs> cool. På tal om provins Irak, ni har varit här förr 1997 åtminstone. Mm. Var det senaste gången ni var här då? Det var senaste gången, ja. Några minnen därifrån? Äh, en massa mygg. Eh, det kommer att bli natt, det kan jag lova. En massa mygg och eh, jag tror den var lite mindre då faktiskt. Jag tror den har blivit större under åren. Så det var någon som... Är... Märker du själv en skillnad i, i hur ni spelar live tillsammans med honom eller med Hugh? Eh, Ja, den nya Steve, han, han orkar mer <laughs> än den förra. Som vet vad de håller på med. Det stämmer, ja. Hur det här, när ni åker på festivaler så här, vilket ni säkert gör ganska mycket nu i sommar och andra somrar också, träffar ni band, försöker ni träffa kompisar som ni känner liksom från andra band på backstage eller det, sitter ni så här ensamma för er själva konstant? <laughs> jag tror inte det är så många band här idag på provinsen Rock som vi känner. Det är liksom inte, vi känner så lite out of place här idag. Det är rätt mycket tung, tung metall här ikväll. <laughs> Men eh, det är rätt det är kul också att det är en liten challenge. Så vi kan eh, rocka lika hårt som alla andra. Yeah. Men liksom, vi har gjort det här så pass länge så att vi har liksom lärt oss hur man smälter in <laughs> på något sätt och eh, försöka stämpla liksom, att vi har varit här på något sätt. Så det är, alltså festivaler det är, det, det är mer som en fest i en park på något sätt. Folk kommer dit och typ för bärsa och yeah. lyssnar på ny musik. Så det är liksom eh, det är spännande för oss fortfarande att eh, fortfarande veta att eh, inte alla i publiken vet vem vi är. Hur ser du då på Battle for the Sun? Är det här en, eh, en ny start som jag förstår att många har sett det som? Ja, det här är liksom en liten ny början kan man säga i och med att det är en ny line-up i bandet, vi har en ny trummis och eh, det har gett en liten fräsch, mm, fräsch kick till det hela. Um, och eh, det är klart att jag kan, inte, jag kan inte sitta här och ljuga, det här är vår bästa platta vi har gjort. Men det är alltid den här lilla konstiga känslan inom sig att det, är, det finns mer, det finns bättre låtar att skriva och, eh, och nya höjder att ja. till. Konstant. ja, det är så. Man, man, man, blir aldrig riktigt nöjd här i livet. Det är inte det som är grejen. Man, man tror att man blir nöjd man typ... Ja, I början var det så att vi skulle, om vi skulle spela framför 5000 pers, då hade vi liksom nått höjden. Men sen har man gjort det, sen fan, ah, shit, det finns mer att göra. Det finns 10 000, 15 000, 20 000. En personlig fråga du har. Jag vet eh, Brian har blivit familjefar för något år sedan här. Alltså, vad, vad sysselsätter du dig med när ni inte är på turné? Eh, då håller jag på med mitt sidoprojekt Hotel Persona. Det, vi släppte en platta för ja, 2008 och eh, jag tycker inte om att sitta på en strand och bli solbränd. <laughs> det är roligare att vara hemma och eh, göra musik med mina kompisar istället. Berätta om uh, en ny trummis, Steve Forrest va? Mm. 22 år gammal. Mm. Hämtad, uh, specialplockad från uh, eh, mm-hmm. Evil Line bandet i Kalifornien. Nej, inte specialplockad. Han, um, han ringde oss faktiskt. Vi visste, att, vi visste vem han var, för vi hade honom som förband här för ett par år sedan. Uh, men efter Meds-turnén så bestämde jag och Brian oss för att bara dra ner till oss två igen i en studio för att uh, komma tillbaka till den där gnistan som vi hade för typ 15 år sedan när vi började tillsammans, mm. jag och han i en liten lägenhet i London. Um, så vi höll på där, vi höll på att skriva in studion för oss själva. Och så ringde Steve en, en dag och sa att uh, jag har hört att ni har, ni har ingen trummis längre. Han ringde er? Han ringde oss, ja. Och uh, som jag sa, vi visste att han spelade bra och vi kommer ihåg att ja, det var den här killen med massa tatueringar. Um, så vi flög över honom till London och um, hade ett par veckor med honom. <clears throat> och um, kom på att det kanske skulle funka att ha en ha med honom på inspelningen av plattan. Och sen var det rätt skönt att ha en, en, en väldigt ung kille med oss. För liksom vi har gjort hela rock'n'roll-grejen i 15 år. Och ha med någon som inte har gjort det alls. spela in platta första gången, var på TV för första gången och har sina egna fans och sina egna fans och sådana grejer. Så han är ju så här, han springer ut med ett permanent leende. <laughs> Vi, vi jobbar för en webbsajt som heter peppar.fi så jag brukar alltid ställa frågan eh, vilken krydda är ditt band? Uff. Ooh. Det måste väl vara... Fan, ja, vad ska man säga? Mm. Det var svårare än jag trodde. <laughs> Just det känns som socker. Så bra. Det är något som, som smakar väldigt bra och eh, kan vara bra för dig många gånger. Men ibland så ska man akta sig för hur mycket man där åt sig. Eh, Ingen evidence of placebo.